Team Air Video. සූදයක් පිටේ ගඟන් ඔබ එනවා කවුදින් අමතකේ හිඟ කලකට පස්සෙච්චමි මගේ ළඟ තුකමට මිසින් කාගේ ඇස් වහලා හොරෙන් තනි කංගල මේ ඉඳින්න වරෙන් වෙච්චමි කරගෙන යන්න අත පිරෙන්න හිත පිරෙන්න මානි බඩු වරගෙන දන්නම් පිටේ දඟන් ඔබ එනවා කවුදේ මම දැකේ හිඳ කලකට පස්සේ එක්කනී නගලෙන්ගත් කමට නිතින් කාගෙත් ස්වහලා හොරෙන් තනි බංගල මේ ඉඳින්න වරෙන් වෙච්ච මේ